yo, y era miel. Dice, en una noche oscura se me apareció este personaje que le decían Pablo tenía prendas de oro, tenía un reloj que mucho le brillaba porque todo en diamante Me dijo, quiero trabajar con vos, préstame tu cuerpo y te voy a hacer millonario. Le di la mano. Pablo desapareció. En ese mismo instante mi vida cambió. Los kilos pasé la vuelta coroné, conté los millones, los dragos compré. A cada demonio le regalé un 47 y 223. Mucho perico pa' meter, marihuana pa' prender, codeína pa' beber y muchas putas para comer. Del caldero tengo la receta, a tu cara tengo de pepas. camina por la orilla. O plomo te cobro la cuenta. La puto los kilos en deck.